Merhaba, bu video Salesforce.com demo hesabı üzerinde Lightning arayüzü kullanılarak hazırlanmıştır. Firmanızın kullanmış olduğu lisans türleri, yapılan özelleştirmeler ve kullanmış olduğunuz arayüzün Lightning ya da Salesforce klasik olmasına bağlı olarak ekran görüntüleri farklılık gösterebilir. Bu videonun konusu hesabınıza oturum açma izninin verilmesidir. Sağ köşedeki profil fotoğrafınızı tıklayarak ayarlar linkini seçiniz. Sol menüden hesaba oturum açma izni ver seçeneğini seçebilir ya da arama kutucuğuna anahtar kelimeyi yazarak bu seçeneğe erişebilirsiniz. Admin kullanıcısı için bir günden bir yıla kadar hesabınıza oturum açma izni verebilirsiniz. Seçiminizi kaydet butonunu tıklayarak kaydediniz. İzlediğiniz için teşekkürler.